कस्तो भन्दा विगत पाँच वर्षदेखि हामी बलात्कारीलाई फाँसी हुनुपर्छ भन्ने एउटा अभियान चलाएर हिँडिरहेका थियौँ जब निर्मला बहिनीको बलात्कारपछि हत्या भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ काठमाडौँमा भदौ दुई गते अर्धनग्न भएर पेटिकोट जुलुस लगाएर हामीले चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ त्यसपछि पनि सरकारले सुन्दै नसुनिसकेपछि हामीले केही सामूहिक पुरुष चारजना पुरुष र म महिला एकजना भएर चाहिँ देश छोरी तपाईँको बलात्कार भएर मरेका बहिनी प्लस निर्मला बहिनीको सम्झनामा हामीले केस मुण्डन गऱ्यौँ अझ हिजो डिएनए टेस्ट जुन नेगेटिभ आइसकेपछि अब काठमाडौँमा होइन अब कञ्चनपुरमा गएर चाहिँ एउटा आन्दोलन गर्नुपर्छ त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर चाहिँ म यहाँ आएको जबसम्म निर्मला पन्तको हामीले हिजो अर्धनङ्ग भयो केस मुन्डन गऱ्यौँ यो छातीमा गोली खान तयार छौँ त्यसैको लागि आएको मलाई एकदम विश्वास छ हामी कुनै पनि महिला सुरक्षित छैनौँ आज एउटा अपराधी यो सरकारभन्दा बलियो छ सरकारले अपराधीलाई सार्वजनिक गर्न नसकेको छ यदि सरकारले चाहन्थ्यो भनेदेखि अपराधीलाई चौबिस घन्टामा सार्वजनिक गर्न सक्थ्यो हाम्रो प्रशासन हाम्रो कानुन भनेको तपाईँका पैसाको बिटामा बोक्ने जसको पहुँच छ जसको पावर छ अनि सरकार त्यसैका पछाडि अनि हाम्रा प्रशासन त्यसैका पछाडि दौडिने त्यो कारणले अब म के भन्छु भने अब हामीले सशक्त रूपमा चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ जुन आन्दोलनले यहीबाट बलात्कारलाई फाँसीको व्यवस्था लागू गर्छ भन्ने मलाई एकदम विश्वास छ बलात्कार पछि पनि मैले दसवटा बलात्कारका केस हेरेको छु मलाई दुःख लाग्छ दैनिक रूपमा साना साना नानी आफ्ना बाबुबाट बलात्कार भएर मर्ने आफूलाई पढाउने शिक्षकबाट बलात्कार भएर मर्ने तर पनि मरिसकेपछि पनि अपराधी यो भनेर सरकारले भन्न डराउने जुन परम्परा छ अब यसको तोड्नुपर्छ यही कञ्चनपुरका जनताले अब बलात्कारलाई फाँसीको व्यवस्थाका लागि एउटा ठुलो पहल गर्छन् भन्ने मलाई एकदम धेरै आत्मविश्वास छ जय नारी